ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಏನೋ ನಾ ಕಾಣೆ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಇದೇ ತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಚಿತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಸರ್ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಆಗಿದ್ದ this looks like a divine energy was in you this was a total different Rishabh we've never seen before sir from your first movie we been big fans of yours ನಿಮ್ ರಿಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾನು ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೀರೋನು ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ sir this is totally divine blockbuster according to us thank you so much I think ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಟೈಟಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಟೈಟಲ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ದೈವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗುಳಿಗ ಅನ್ನೋ ದೈವ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೈವ ಸೊ ಯು uh, ಗುಳಿಗ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ದೆನ್ ಅದು ಅದು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫ್ಲೋಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು everybody was happy and that ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ uh, ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಒ ಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನ್ ಏನ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೆನ್ ಅದು ಫ್ಲೋಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ you. Sir, thank you very much for giving us a very good movie. Uma uh, and please convey our regards to Ajnish because the music is too good. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ was like I am getting goosebumps thank you for all the hard work that you guys have put up excellent movie excellent movie thanks ಯಾಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೈವನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕರ ತೋರಿಸ್ಪದದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ್ ಈ ಮೂವಿ ದುಮುಲ ತೂತಾನ್ ಮಸ್ತ್ thanks really grateful for you all the very best thank you thank you so ತುಂಬ ತುಂಬಾನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ you know words Rishabh it's amazing mind blowing ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ amazing thank you so much ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ರಿಷಬ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಆಚೆನೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಇದೆ just curious to know Kantara two ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಮಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ movie thank you so much thank you Rishabh ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇಂದ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ thank you for giving us such a wonderful movie ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಏನು ಮಾತೆ ಹೊರಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂತ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆನ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಾರಿರ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಇದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಊರುಡೆ ಒಲ್ಲಾಪಂದ್ ಎನ್ನುಂಡು ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊರ್ ತಕ್ಲೆ ಪಂಜೂರಿಲಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಊರುಟು ನಲ್ಲ ಕೋಲಪುರ ನಡಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಪತ್ ಪತ್ ಪದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋವಂತೆ ಬಟ್ ಮೂಲ ಬತ್ತು ತೂಣಾಗ ಸತ್ಮುಟ್ ಅಲ್ಪ ನಿಂಕ್ಲೆ ಕಾಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ thank you thank you so much hands off to your team sir thank you so much thank you hi Rishabh ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ cinematic experience thank you so much for giving us this wonderful movie thank you Rishabh sir ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಾನು big fan big fan thank you so much for for amazing movie ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ last fifteen twenty minutes was awesome seriously someone just mention ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ we are yet to come out come out of the climax climax ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು in acting I mean already fan ಇದ್ದೆ one additional I mean you have added added some different level to you acting in this movie ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು thank you so much thank you Rishabh for giving thank you Rishabh Shetty sir congratulations ನಿಮಗೆ uh, ನಂದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ uh, ಇವಾಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಾದರೆ uh, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೀನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಅಥವಾ very close that you feel ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನನ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೀಟ್ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಲ್ ಅದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಆ shot first thing okay and then ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚುರ್ಲಿ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಒಂದು shot that was very clear ನನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಕೋ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಸ್ ಬಂಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the whole idea nature versus human ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತೀವಲ್ವ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೈವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರು ದೈವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂಜುರ್ಲ ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೈವ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಲ್ಲ that shot thank you so much ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಹಾಗೂ with uh, very few moments we live so far and few moments which get a lot of emotions, different kinds of emotions in us. And we really felt that ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ತುಂಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ವೈಫ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಂಬ thank you so much sir I I hope to see more from more like this from you in future as well thank you so much ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಜ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ thank you so much for giving such amazing movies to film industry thank you so much Rishabh. Thank you. Thank firstly ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ it in look like your acting ನಾವು ಕೂದಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆನೂ it in look like your performing or your acting it just felt so real ಒಂಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮೈಲ ಜುಮ್ ಅಂದೋಯ್ತು ಅದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಅದು ನೀವು ಅದು ಆ್ಯಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ did you feel anything within you because ಅದೆಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅಂತ I didn't feel like your reception so ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ and secondly was it a one take scene or like did you how like if it's not one take I I respect you lot like ಅಂದರೆ if not also but that one take scene ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಇವಾಗಲೂ ಒಂಥರ I'm spellbound so I just want to ask <laughs> ಒಳಗೆ ಒಂದು ದೈವವಾಗಲಿ ದೇವರಾಗಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೈವದ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಶೂಟ್ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಆದಂತ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ Thank you, sir. <laughs> really Thank nice. you so much. Fine. Fine. So last question, sir, please. ಹರ್ಸ್ ah, uh, ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಭೂತಕೋಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಅದರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದು ಒಂಥರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಬಳದ್ದು ನೀವೇ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತಯಾರಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೀಡಿನ ಮನೆಯವರಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರೀತಿ ಇಬ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಕೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೋಣ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಶೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ಓಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಿಷ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ thank you you you thank you ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ I mean I really didn't think it was true but film ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ there was there is no doubt ninety nine is absolutely true and ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ರು I want to keep it keep it to myself so I really like that answer but ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಬಂದು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಹರಿದು ಊರ್ ಬಾಗ್ಲಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೆಮಾಚೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ರಿಲೀಸ್ಗಳದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಿದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಯಾವ ಯು ದೈವ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಾ ಸರ್ ಸರ್ ಸಿಗ್ರೆ ಸಿಗ್ರೆ okay Rishabh sir thank you so much thank you thank you thank you thank you Rishabh thank you thank you sir bye bye bye